これから受けるクエストは今までに組んだことのない者たちとパーティーを組むこともあるようだ新しいパーティーに馴染めるだろうか最近はカズマたち以外とクエストに行くことはほとんどなかったし不安だ私は防御力には自信があるが攻撃はあまり当たらない役立たずなどと罵られたら罵られるだけならまだいい魔王軍の城に乗り込んだ際 使えないクルセイダーだと言われ取り残されでもしたら女騎士よ仲間はお前を見捨てたようだな逃げたお仲間の分までお前に楽しませてもらうとするか魔王の配下はきっと嫌がる私の鎧を剥いで無理やり体は好きにできても心まで好きにできると思うな悪くない 悪くないな新しいパーティーもいろいろ考えたら不安は吹き飛んできたいやむしろ興奮している早くクエストに行こう新しいパーティーが楽しみだ容赦なく罵り私を容赦なく見捨てられるメンバー募集この素晴らしい世界に祝福をファンタスティック・デイズ